Γεια χαρά! Είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι 30 χρονών και κατάγομαι από την πόλη της δράμα. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά με το αγαπημένο μου χόμπι, τη φωτογραφία. Παράλληλα, ταξίδεψα σε πάνω από 30 χώρε, χρησιμοποιώντα κάθε δυνατό μέσο. Έφτασα μέσα στον αρχικό κύκλο, διασχίζοντα χώρε όπω Τουρκία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ελβετία, Γερμανία, Πολωνία, Κροατία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία και φυσικά Ελλάδα. Αυτό σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μου σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα με έχει βοηθήσει να σχηματίσω μια καθαρή εικόνα των εκφάσεων διαφόρων πολιτισμών και τη κοινή πολιτιστική μα ταυτότητα. Ταυτόχρονα, με έκανε να εκτιμήσω την ταυτότητα τη ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Ελλάδα. Γι' αυτό θα ήθελα να ταξιδέψω στα νησιά των κλάδων, ανακαλύπτοντα και αποκαλύπτοντα τι χαρακτηριστικέ του ομορφιά μου. Προσκαλώ λοιπόν σε ένα όμορφο ταξίδι στην καρδιά του Αιγαίου και στην καρδιά τη Ελλάδα. Δώστε μου αυτή τη δυνατότητα και απολαύστε τη διαδρομή.